Jeg skal nå vise hvordan vi på en enkel måte kan skrive reaksjonsligninger i OneNote. Da benytter vi oss av formelverktøyet som finnes i OneNote 2010, det samme som du også finner i Word og i PowerPoint. Eh, når jeg skal starte en formel så kan jeg gjøre det på to måter. Det ene er å gå på Sett inn på menyen og trykke på Formel. Eh, men for å være effektiv så bør du lære deg tastatursnarveier. Så for å starte en formel så bruker jeg eh, alt pluss. Altså jeg holder nede tasten som står alt på, og så trykker jeg pluss. Da ser jeg at menyen endrer seg, og jeg har fått frem et formelverktøy der jeg kan velge diverse oppsett. Eh, det er likevel mye mer effektivt hvis du klarer å lære deg snarveier for de tingene du trenger å bruke. I denne oppgaven skulle jeg skrive ligningen for hvordan salpetersyre reagerer med vann. Så da begynner jeg med å skrive formelen for salpetersyre, HNO3. Og nå skal jeg også ha indeks 3 på oksygen. Da bruker jeg underscore, den lille streken som er nede på linjen, og skriver 3. Og for å få det tretallet til å nå eh, plassere seg ned der det skal være, så trykker jeg på mellomromstasten. Eh, vi trenger ikke skrive noen mellomrom her. Den justerer selv mellomrom foran tegnene sånn som det trengs. Og så skal dette reagere med vann. Må husk å trykke mellomromstasten for å plassere totallet før jeg går videre og skriver oksygen. Reaksjonspilen her den skriver jeg ved å skrive en bindestrek og deretter et større enn tegn. Da justeres det automatisk til en eh, enkelt pil mot høyre. Og når dette reagerer, så får jeg dannet H3O eh, pluss-ioner. Husker gjerne å plassere tretallet før jeg går videre i formelen. Og så skal jeg ha ioneladningen på her. Da skriver jeg en hatt. Den synes ikke før jeg trykker noe mer. På denne måten trykker jeg igjen på mellomrom for å få plassert plusstegnet der det skal være. I tillegg så får jeg her dannet nitrationer. NO3 minus. Så vi ser at den plasserer nå inn eh, ioneladningen rett over indeksen for eh, oksygen, sånn som du gjerne ville gjort hvis du skrev det for hånd. Så de snarveiene jeg nå viste, det var for å starte en formel. Da trykket jeg på alt, og, oi, og så pluss. Eh, for å skrive indeks så brukte jeg en underskår. For en eksponent så bruker jeg også hatt. Eh, og reaksjonspilen min, da var det en bindestrek og så et større enn tegn. Da trenger du ikke noe mellomrom etter, den justerer den eh, automatisk med en gang. Eh, skal du sette inn en likevektspil, så må du finne den i systemet og eventuelt lage en snarvei selv. Det anbefaler jeg varmt å gjøre. Eh, det har jeg også laget en video på som du kan finne på eh, YouTube.